Ya, selamat datang di channel YouTube secara Bermanfaat. Kali ini kita akan unboxing kamera spot wifi 40K 1080 megapiksel ya. ya. Ini dipesan dari salah satu marketplace Indonesia dari Indonesia. sangat hari. Ini ada kegiatan kotaknya. Ya, mari kita lihat kotaknya ukuran seperti ini kameranya ada tujuh warna dan saya pesan adalah warna hitam nah, tampilan sampingnya seperti ini belakangnya di sini adalah spesifikasi tentang kamera resolution dan bagian bawah sini bisa digunakan untuk recorder outdoors di sini adalah aksesoris yang kita dapatkan seperti ini sudah dalam box sudah bersiap makan siapkan teman ke dalam ya ada ini sesuai dengan gambar lalu ini ada jasnya ada buku panduannya ini lengkap buku panduannya kita bisa merakit sesuai dengan panduan di sini juga ada keterangan dari kamera ini ada nama-namanya ya itu waterproof satu dua tiga empat lima enam delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat lima belas ya <clears throat> inilah yang ada dalam kotak merah sport megapiksel Full HD water resistance 30 m meter oke itu dulu mudah-mudahan bermanfaat silahkan klik subscribe pada channel youtube kami untuk video berikutnya